Журавель у лузі звив своє гністо, і своїй подрузі страв зв'язав його, пір'ячком м'якеньким вимостив кубло, щоб журавці милій затишно було, крилами накрию від негоди сльоти, серцем відігрію, не прольєш сльози нехай люба буде вкупі нам удвох, у гнізді прибуде, заживемо втрьох, і мостив гніздечко в травах запашних, говорив сердечком журавель до них, пара журавлинна сходиться навік, а любов пташинна славиться повік.